嘟嘟，嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟，嘟嘟嘟嘟。 Отписывайтесь от канала, ставьте дизлайки. Всем пока.